呃。

Mm-hmm. Mm-hmm. 嗯。 Ừ. Thôi chào. Ha ha ha ha! 小鸭鸭水温刚刚好，泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙，大声唱歌扭。 <laughs> Thank <laughs> you.